délégation bi nga xam ne mooy ndaw yi nekk le président national bu koy présenté waa Thiamé noonu loolu fierté la lii moom lu rafet la macha allah rek aada ak cosaan ci wàllu naar daari lu ak bu maga baax ci kon abu action jamm gis nañ la bu baax baax am nañ عامين طوال يمساخذك ها est-ce que voilà yaakaar naa ne xadi tamit àddal ci seen yoo xaw yéen a ngi dégg sànq ba tey ambiance bi daw fii nekk tey le 10 octobre 2015 muy fukki fan ci weeru octobre atum 2015 ñu ànd ak ñi ñu daan àndal yaakaar naa ne mbay commencé def ambiance fii tey moo fi fanaan bu 3 heures du matin ba 4 heures su ngeen doyalul ñoom duñu doyal parce que dañu namu caameen dañu bëgg a fo ak waa caameen su grâce à l'association pour la promotion de la culture mœurs au niveau de Thiamène ak li ko wër 15 في المرجع ما يزين زينة انا كسب انا كسب واحدة منكم لا ترقص رقوا انا أخرات لين تفوت ترقص ليل واسع من ولا توازير كترير دماتي دور لا كلكم ترقص المرجع مليان من الناس حتى لحد حد ليل يرقص ما يرى ذا اللي وذا اللي يردي ما يرى ذا اللي يردي شنو للخباط كبار ما ko mën a wax ba tubaarikàlla macha allah ak olof ak kan programme naar waaye du programme naar doomu programme ñëpp la ndax dama ni ñu fi nekk di naar am nañoo jàmm olof yi ànd nañoo ñoom taxoon nañoo ñoom ay doom am kon ni mbir mi nañu ko ak ngi ñaan bu waxtu fakkalu naar yi waaye yaakaar naa ne naar yi nag dañoo neex a bëgg ndax li ma xam ci ñoom mooy ak jàmm yàlla loolu rek la ñu ñoom kon bu leen laajee bis bu wax dëgg yàlla foo dëgg dëgg dëgg yàlla wax dëgg yàlla bis bi nii rek la mën a mel. macha allah délégation bi nga xamante ni mooy jóge Louga yegg si nañu presque ay ci biir dëkk bi délégation bi jóge li lancement bu ñëwagul yàlla ñu yàlla jàppale bu bu déwénee bis bu toll nii am ko Cheikh loolu tey boo gisee personnel bi caameen wane waat boppam ndaxte li fi nekk moo am solo ah, wax naa la aussi li ñu organisé woo gis nga sànq sama nijaay ñi nga xamante ñoom ñoo def ah, seen yu weex yi hôtesse yi gis nga ñu ci gannaaw troupe bi aussi gis nga ni ñu hôtesse woo seen hôtesse yu rafet yu zone ñu ngi yaay ñu ngi jaar suñu mag suñu yaay yu bu baax a baax a baax macha allah li ngeen def rafet na occasion yi bu jot a ñëw parce que nee naa ànd ak délégation bu mag ànd ak ah, kepada semua wakil provinsi nasional dari menolak sang kepada sama nijaay am na kuy génn fële ci guddi bu soobee yàlla parce que mooy président national des jeunes ma teew bëgg naa population bi askan wi an daal sama nijaay tey bu ko tardé tardé lu rëy parce que Thiamé li fi nekk tey ci doomu aadama xam ne wuyu nañ suñu mbokku naar yi macha allah lu am solo la yaa ngi gën a teeru kan yaakaar naa ne kan jaaxalu leen Thank you. di délégation mbette bu ngeen wane ni seen délégation bi ci teewul ci palais bi xale yi nga koy def doon palais bu neex bu rafet ñu gis la ñu xam ne première fois yi macha allah kon kon Super Dark. ah ndeysaan ah, waaw sama nijaay la wax xam ngeen ni lii xale yi nii ngeen ko defee ñu ànd ak Nene Fall dama koy sargal bay jooy ndaxte moom su ma taayaat rek mu doon góor ndax def na lu siiw def na ba laay wat dem ba ci taw dee si waat day yéegaat naa yi lu yëpp ñu ngi ci gannaaw ndax bu ne bu boo nee Dakar nga ne Abdourahmane Fall ci laa la ndaxte mbooloo bu ne day am imaam bu dee artiste international la yooyu man tax man Sall man maay artiste dana lakk séeréer dana lakk lakk soosu ay baat kii la dégg naa ko. dégg la kon nag il faut ma barkeewu ci